Здорово, чуваки, с вами Ким. Сегодня я покажу, как убрать с меню автозагрузок всякое говнище. Это вот здесь вот внизу. Нажимаем пуск, выполнить. Сюда прописываем ms config. Нажимаем ок, вылетает менюха. Убираем автозагрузки. Здесь убираем галочки, то, что вам не нужно. Нажимаем ок. Вас просят перезагрузить компьютер. Перезагружаем, все говно уходит.